bitta janazaga borib bitta o'lgan mayit ustidan pul yeyapsan-ku. Tekinga o'qiydimi shular janazani? Yo amri ma'rufga tekinga boryaptimi? Yo'q-ku. Nimaga buni haqiqatni oddiy xalqimiz yuzi bilan, ko'zi bilan ko'rmayapti? Oddiy, nomi chiqmagan, men man hozir mana to'rtta ta dejurniy domlalar haqida gapirmayapman. Men umumiy domlalar haqida gapiryapman. Umumiy domlalar haqida. Qo'liga bir qismini bermasang, ensasi qotadi, o'qimaydi. Sen nima uchun Allohdan taqvoni olyapsan-da? Alloh uchun, Alloh rizoligi uchun san o'sha dinga e'tiqod qilyapsan-da, lekin nima uchun? Qilgan ishing uchun sen xalqdan pul kütüvası, umid qilyapsan. 500 dollar bo'lmasa amri ma'rufga bormaydi ani. Nomi chiqqan dijonu, domlalarimiz. 400 dollar, 500 dollar stavkasi bor. 100 dollarim bor, borib bering-da. mana boradi mana boradi bormaydi o'shalar o'tirib bu yoqda besh yuz yetmish bir raqami rosa chaynashdi o'tirib a voy bu moshinani tagiga qo'yiladi bu changli joy bir narsalar mana bittasi o'ziga osyapti bu nima o'zini aytgan gapiga o'zi javob berolmayaptimi все ana ilon ota machitni borib domlasini tekshirishsin o'zini shogirdini xotini bilan zino qilib yurganini ana borsin yangi yilga o'n yetti yoshli qizni buzib qo'yganini ana sirdaryoga borsin domlasini man bular bilan kurashguncha hammasini man по факту keltirib beraman hozir o'shalarni imi jimida ishdan bo'shatib tashlashdida bo'ldi все yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketdi lekin san'atkorni orqasini shaltoq shaltoq qilib ochib tashlashyapti san yegan bo'qni san'atkor ham yegan san'atkor yegan bo'qni san ham yegansan o'sha kiradigan eshikdan san ham kirasan o'sha kiradigan teshikka san ham kirasan farqi yo'q man chiqqan teshikdan san ham chiqqansan shu hayotga yig'lab qadam qo'yganmiz aslida do'zaxda yashayapmiz mundoq qarasak hayotimiz botqoq baloto bo'lib ketdik nimaga chunki hamma o'zini ishini qilmayapti birovni ishiga birov burnini siqqan birov birovni ishini kovlagan birov birovni yomonlagan birov birovni olib chiqib izolyatsiya qilgan birovni videosini olib birov bilan maqtanib yuribdi nimaga nimaga muftiyat jim turibdi bu narsaga Ben bir domlani gapirganimda Turkiyada bo'lib qoldim. Majlis qilishdi o'zbek konsertda. Yulduz Usmonova bilan meni chaqirishgan majlisga. Ikkita ustoz shogird dafka qilgan o'sha domlaga eshakni o'g'risi degani eshak o'g'risidan past tabaqadasan degan gapi uchun men gapirganman domlaga. Chunki men domlani to'yiga borganman-da. Mana bu meni haqiqatim. Shunchalik taqvodor odam ekan, meni ishim harom ekan. Nimaga san san'atkor bilan to'y o'tkazyapsan? duoyi fotiha qilib o'tkazib qo'yaver bo'lmasa eskicha to'y qilib shart emas dang'illama to'y qilib o'rtaga bu bor haqiqatda tushunyapsizmi shuni tan olgisi kelmaydi musulmon davlatimiz bizda harom harom qilingan bo'lsa konservatoriyani yopilaring harom qilingan bo'lsa san'at institutini yopinglar madaniyat kollej estrada sirk kollejini yopinglarda hamma san'atkorni uyga o'tkazib qo'yinglar hech kim ashula aytmasin hech kim o'ynamasin aktyor ham bo'lmasin aktyor kim aktyor bir odamni o'zi boshqa haligi vakil bo'lib turib shaxs bo'lib turib boshqa shaxsni o'ynab beryapti bu shaytoniy xislatmi bunda olib qaraydigan bo'lsak agar shariat taraflama qaraydigan bo'lsak boshqa tusga kiryapti grim qilyapti qariyapti yo e, ayol erkak bo'ladi erkak ayol bu misol spektakllarda